Вказую співробітнику поліції. фак you. Угу. Ну, іди, там, іди, Ну, я- я йди знаю, я знаю, я знаю. Тому, водії, якщо ви емоційно вказуєте співробітнику поліції, так пішов ти там, він складає протокол, А, узнав вас. Оп. Бачу, бачу. Давайте посвідчення. Цікава, да? Причина зупинки. Так, друзі, відкриваємо закон України про національну поліцію, стаття 35. Ой, у нас зупинка без причини. Так. Оп. А, узнав вас. Оп. Бачу, бачу. Давайте посвідчення. Цікава, да? Причина зупинки. Так, ну телефон. Фіксувати можна? Можна. На відео ви вже запитували декілька разів. Зараз, це мені для е, Яка була причина зупинки? Е, Ну, взагалі, е, по-перше, ви розмовляли по мобільному телефону, але може е, через е, відео, ну, скоріше за все, не Ви було. називали іншу причину І зупинки. назив- так, і Яку саме? Перевірка Перевір- Почекай, хай він поспілкується. Час везення транспортного засобу. Хотів дізнатися, коли ви його завезли. А згідно, згідно статті 35. Так, друзі, відкриваємо закон України про національну поліцію, стаття А саме 35. вказано. Ой, у нас зупинка без причини. Друзі, але в першу чергу я прошу вас підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок, щоб отримувати своєчасно усі повідомлення про нові відеоматеріали. Дякую. Журнал скарг та пропозиції. Е, він у нас в електронному виді через е, лінію 102. Через лінію 102. Е, Друзі, не забуваємо лишати скаргу на 102, коли вас безпідставно зупинили поліції Полтавської області. Передаємо до реагування. Прізвище Однороб, вірно почуло. Однороб Дмитро Євгенович. Дмитро Євгенович. Скарга зареєстрована, Дмитро Павлович. Передано до реагування. Очікуйте, будь ласка. Добре, дякую. Ну от не... да. Питання до вас. Ну навіщо ви зупиняєте безпідставно транспортний засіб? Е, дивіться, дві причини. По-перше, ну бачив, те, що я бачив, це ж. Е, не можу я довести, що ви рухались з е, мобільним телефоном. Е, Мене чудово, вас розмовляли по ньому. Це я, скоріш за все, по камерам не зможу довести, бо відблискує сонце через лобове скло. телефону. я понимаю, Ну причина була ж Та інша. ви ж Причина ну, я повідомив вам іншу. Чому так відбувається? Чому? Ні, я такого йому не повідомляв. Я вам рассказал, Тому що довести б я не зміг. Почему вам? Тому прийшлося вам це називати. Цю причину. Якщо ви розуміли, що у вас недостатньо доказів, навіщо взагалі тоді зупиняти авто? Е, дивіться, просто якщо в мене недостатньо доказів, це е, ну, не, без, не обов'язково мені виносити за це постанову. Е, буде Ну, Оцінка доказів, там далі може, Ну, без доказів. подивимось. Без ну, доказів. Я просто впевнений, що її не буде, не, не буде видно. Ну, по- ходімо, подивимось. Боїться, відреагуйте. Без номерного знаку автівка їде. Це десь хвилин Знову поліція зупиняє без причини. Безпреділ. Ось, безпреділ? Скажи, поліцейський безпреділ. Кажи, поліцейський Якщо Я так, вам страховку прорекомендую. <laughs> Дякую. так, так, так, так, так. Це Законопроект 5051. Ти чув про це? Що буде, якщо я вказую співробітнику поліції? Фак. Іди там, іди. Ну, я, я йди. знаю, я знаю. Типу, я знаю, За це є передбачена відповідальність зараз. Це хуліганка? Це не хуліганка. Ось, є новий Та, законопроект, важко. яким вноситься, якщо я тобі сказав, так пішов ти. Буде вже е, відповідальність адміністративна до 15 діб арешту. Вже на комітеті розглядали цей законопроект і скоро буде парламент приймати рішення. Тому водії, якщо ви емоційно вказуєте співробітнику поліції, так пішов ти там, він складає протокол, а в подальшому суд буде приймати рішення. І за це буде відповідальність до 15 діб арешту або штраф. Ось такі новини. Друзі, чомусь я був дуже впевнений, що співробітники поліції зупинять на посту, тому що автівка на транзитних номерах. Ну і ви чули, яка була причина для зупинки. Да, можливо, страховочки немає, тому що транзитне авто. А, часто таке буває. Чи, да, важко застрахувати. Але законно. Ну, не важко, просто дорого. Дорого. Тому да? багато хто вільниться. Ну давай дивимось. Це під час дуже, е, тяжело. під час розгляду справи, е, коли, наприклад, ви зупинили водія, ви запрошуєте сюди, щоб вивчити докази, чи надаєте відео біля транспортного засобу? Е, біля транспортного засобу не можна. Ну, запрошуєте не на пост, да? а чи на посту. А водій зобов'язаний, наприклад, виходити? Ні, ні. Не зобов'язаний. Що робити тоді далі? Як ви будете пред'являти документи докази йому? не знаю, спробую, якщо там качество хороше, спробую на телефон зняти. Ну, це вже так, для, для зручності ну, Понятно. водія. По-іншому я перенести інформацію не зможу з цих камер. Коротше, друзі, якщо безпідставно вас зупинили на посту, журнала вже немає скарг та пропозицій. Лишаємо скаргу на 102 і будемо чекати результат. Я ще додатково буду письмово звертатись до керівництва зі скаргою. Завжди фіксуйте дії співробітників поліції, знайте свої права. Слушай, блядь, нормативная лексика, иди сюда. Посмотри, ты едешь по обочинам разбитым стеклом, ты что, охренел? А тут ты при чем на остановке устанавливаешь? Насколько я знаю, він завжди так реагує. Да. Привет, мужики, как дела? А ви куди зібрались? В пост я зайду, ты Нет. мне запретишь? Ні. Звісно, що ні. Адвокату без проблем, ну а вам, посторонній особі, ні. Я вас, я вас до поста. Я воды хочу попить. Я вас Я до води, я я вас- говорю, я хочу вас до попити. поста не запрошую. Я воды Ну попить я вас до хочу. поста не запрошую. Подивіться відео, знімають я е, говорю, Чипові видео полтавські хочу. блогери, Полтава і Антон Болтик. Я хочу, я хочу... от Підписуємось на канал. Реклама від співробітника поліції. Сотні обзорів на цей чутівський пост, будь ласка, Я дивіться, говорю, воды хочу насолоджуйтесь. купить. Е,